भाई आज तो फल खा सकूंगा मैं बहुत दिनों को खाया नहीं मेरा दोस्त खा रखा यार पता नहीं पिछले का काम करके भाई कहा रे भैरे क्या हुआ प्रेमी आशिक आवारा पागल मजनू दीवाना <laughs> हाँ। और ऐसे अंडा दे रहा हूँ डंडा दे अंडा अरे अंडा कहाँ चलाऊ डंडा दे डंडा अंडा फोड़ेगा तू ऐसे नहीं बता रहा हूँ अरे यार अरे चिल्ला रहा डंडा दे डंडा लठ मारेगा अरे ससुरी <laughs> नो नो नो नो <laughs> आते डंडा डंडा डंडा डंडा वो पैरे क्या क्या लेवा ले डंडा दे डंडा डंडा अंडा अंडा खा खा हुए मरने जा रहा अब तेरी उम्र है मरने की मैं कर जा रहा हूँ मैं ना कर रहा हूँ मैं ना करो पल मैं ना करो पल <laughs> no, no, no, no. Mummy बुला रही कर ले मारेगी तो डांस यहाँ पर डर अरे अरे यहाँ पर अदरक ऐसे और ऐसे अबे बैरे भट्ट टांग यहाँ धर मैं धरती हूँ टांग मेरी ना तेरी मेरी हाँ मैं धरती हूँ मेरी छोड़ फिर छोड़ तोड़ तेरी छोड़ दूँ हाँ, तेरी तोड़ दूँ मैं तोड़ देता हूँ अरे छोड़ छोड़ तो सही में में घर जा रहा हूँ अरे ससुर चढ़ना तो सीखा तेरी लुगाई से बोल दूंगा मेरी मम्मी से बोलेगा अरे मेरी मम्मी से मत जा भैया तू जैसे बोले मैं ऐसे करूंगा पता हां पहले ही लीडर था तू बहरा है इससे अब सुनाई देगा क्या कह रहा सुनाई दे रही है कानपुर कानपुर जा रहा है हां क्या कह रहा टांग यहां पर रख ये वाला हां ये वाला यहां यहां हां मछली कौन ला रहा मछली मछली पकड़ने जा रहा हूँ मछली खाने जा रहा हूँ ठंडी लगी क्या मजे सारे जा रहे किसके किसके जा रहे हैं मरने जाओ अरे मैं ही शॉट सीख रहा हूँ oh no no no no <laughs> पानी होगा में मम्मी से बोल दूंगा ये क्या बहू पे बहू पे मत जाएगा बहू पागल हो जाएगी तेरी मम्मी ये लोग क्यों होते लाल लाल लाल लाल <laughs> तो घर जा रहा हूं घर चल खिला मैं घर जा रहा हूँ मम्मी बुला रही है घर